Akiwasilisha mapendekezo hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Fedha na Mipango Dkt. Mwigulu Nchemba amesema kiasi hicho ni sawa na ongezeko la asilimia saba ikilinganishwa na bajeti iliyoidhinishwa na Bunge ya mwaka wa fedha 2022/2023 ya shilingi trilioni 41.5. Jumla ya mapato ya ndani yanatarajiwa kuwa shilingi bilioni 31381.0 sawa na asilimia 70.7 ya bajeti yote. Kati ya mapato hayo, mapato yanayokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania yanakadiriwa kuongezeka kwa asilimia 13.0 hadi shilingi bilioni 26725.4 kutoka makadirio ya shilingi bilioni 23652.8 ya mwaka 2022 2023. Dkt. Nchemba amesema serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni 5.4 kutoka soko la ndani ambapo shilingi trilioni 3.5 ni kwa ajili ya kulipia hati fungani na dhamana za serikali zinazoiva na shilingi trilioni moja nukta tisa ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Katika mwaka 2023 2024 serikali imepanga kutumia jumla ya shilingi bilioni 44388.1 kwa matumizi ya kawaida na maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 29232.1 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida ikijumuisha shilingi bilioni 12771.5 kwa ajili ya ulipaji wa deni la serikali na gharama nyingine za mfuko mkuu shilingi bilioni 10,000 eh, bilioni 10882.1 kwa ajili ya mishahara ikiwemo upandishaji wa madaraja kwa watumishi wa, wa umma ajira mpya shilingi bilioni 6396.9 kwa ajili ya matumizi mengineyo matumizi ya maendeleo yanatarajiwa kutumia shilingi bilioni 15,156.0. Amesema katika mwaka 2023-2024 serikali inatarajia kuongeza ukusanyaji wa mapato ili kugharamia sehemu kubwa ya matumizi yake na kuendelea kusimamia nidhamu ya matumizi ya fedha za umma kwa kuzingatia sheria ya bajeti namba 11 ya mwaka 2015. Utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2023-2024 pamoja na mfumo na ukomo wa bajeti ya mwaka 2023 na 2024 unatarajiwa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kuimarisha sekta za uzalishaji ili kutoa changamoto zaidi katika ukuaji wa uchumi na kuongeza mapato ya serikali, fursa za ajira na maendeleo ya watu na nchi kwa ujumla, na kuongeza upatikanaji wa huduma bora za kijamii kama vile elimu, afya, maji barabara pamoja na maeneo mengine. Waziri Dr. Nchemba amesema utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2023-2024 pamoja na mfumo na ukomo na bajeti ya mwaka 2023-2024 unatarajiwa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kuimarisha sekta za uzalishaji ili kutoa mchango zaidi katika ukuaji wa uchumi, kuongeza mapato ya serikali, fursa za ajira na maendeleo ya watu na nchi kwa ujumla.